Ja, herzlich willkommen. Heute kommen wir zur nächsten Drohnenlektion und zwar geht es diesmal darum, dass wir diesen Waffenprototyp haben möchten. Dazu müssen wir folgende Voraussetzungen schaffen. Den Punkteangriff bis auf 20 heraufspielen und den Zeitangriff genauso. Wir kennen ihn bereits aus unserem ersten Teil des Videos Drohnen ich habe diesmal den Spielsound ausgestellt, damit ihr mich besser verstehen könnt, habe jedoch das Kommentar, was in dem Spiel eingebaut ist, drin gelassen, weil diese Frau, Assistentin, hilft einem praktisch, als hätte man ein Headset im Ohr, ähm, um zum Beispiel vor Snipern, Raketenwerfern etc. zu warnen. Falls die außerhalb des Gesichtsfelds sind, hört man dies wenigstens. Ihr werdet es jetzt gleich im Spiel erleben, wie das ausschaut. So, wie ihr seht, hat sich diesmal das Glücksrad etwas erweitert. Wir haben hier die Drohne, die grüne, die Magneta, äh, dazu zu gewinnen. Wir haben hier auch wieder 10 EPs an Truppclip-Mitgliedern. Wir haben zusätzlich zwei Drohnen zu gewinnen, auch wieder die Platine, um Verbesserungen zu machen und der niedrigste Gewinn die 5000 an Spielwährung sowie 10 Chips. Es erhöht sich dann ab Level 5, aber wir spielen jetzt mal kurz die ersten Level durch mit meiner Drohne, die ich freigeschaltet habe, wo die Zusatzfunktion F eben das Bild insgesamt verlangsamt. Ich verwende hierzu immer die Tasten 2 und 3, also Scanner und äh, Vollmantelgeschoss, um härtere Durchschüsse zu haben. So, die habe ich jetzt eingeschaltet und die Taste F genauso, deshalb läuft das Ganze etwas langsamer. Bei Kopfschüssen kommentiert sie entsprechend, wenn äh, down, Sniper oder ähm, Raketenwerfer dabei sind, warnt sie mich davor, was entsprechend praktisch ist, wenn sie außerhalb des Gesichtsfeldes sind. Diese Mission hier ist jetzt nicht wichtig, dass wir auf Headshots gehen, gibt keinen Zeitgewinn oder sowas, sondern hier geht es nur darum, möglichst schnell möglichst viele zu killen. Dieses Come On ist halt, äh, um ein bisschen Action reinzubringen, deswegen kann man die Sprecherin auch ausmachen. Ich lasse sie drin, sie erleichtert mein Spiel. Wie gesagt, mein Blickwinkel ist dadurch erweitert, dass sie mich warnt. Auch hier kann man wieder durch Treffer von diesen ähm, <clears throat> Dreibein Zusatzzeit. Wanna try that again? What's going on? Ja, schimpf mich mal, meine Kommandeurin. Äh, ist auch nicht wichtig in diesem Fall, weil ich habe genug Zeit, 2 Minuten 31, um diese paar Kills zu erledigen. Hat sich eigentlich gleich schon erledigt, deswegen ähm, brauche ich da jetzt nicht hinterher, sonst setze ich schon mal Zeitlupen ein ab Level sehen, ist es, nie, ist es wichtig, dass ich das entsprechend verwende, sonst komme ich nicht hinterher. So, wie ihr seht, haben wir jetzt schon mal 14. Da hinten ist einer hinter der Mauer, dank Vollmantelgeschoss, kommen wir auch ran. Und wir haben bisher nur reine Sturmtrupps. Und das war schon der letzte Kill. Das heißt, dieses Level ist schon erledigt. Relativ simpel, That looks fun. Und jetzt schauen wir, was wir im Glücksrad daraus bekommen. Ich fange immer an mit dieser Platine und zähle dann äh, praktisch innerlich hoch. Jetzt kommt gleich eine Zahl, wenn da die Ecke dran, das nehme ich. Oder jetzt gleich beim ersten Zapf Da ich derzeit noch nicht auf die äh, neue Drohne heraus möchte, sind mir die Chips wichtiger, dass ich die für Updates habe, auch innerhalb der eigenen Basis. So, wenn wir diese Liste dann voll haben, kommen wir hier an diesen Prototypen. Ihr könnt alle selber lesen. Durch das Abschließen der Endmissionen in jedem Spielmodus erhältst du die Blaupause für den Waffenprototypvorlage, vorlage wenn du die entsprechend voll hast, kannst du diesen Prototypen, äh, sind einige der mächtigsten Waffen im Spiel, aber sie halten nicht lange. Also nutze sie daher mit Bedacht aus. Ähm, hier ist halt neben der normalen Liga, die wir schon kennen, von hier unten, dieser Mission, die ich euch vorgestellt habe, auch zusätzlich noch diese Waffe zu gewinnen. So, das war's für heute. Ich halte das Video extra kurz und hoffe, euch weiterhin auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Abonniert uns, es kommen immer wieder neue Videos dazu. Das hier war nur eine kurze Einführung. Drohnenmission Nummer 2. Bis dahin, tschüss, euer Jürgen.